Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk sahabat-sahabatku yang berbeda agama atau berbeda keyakinan Semoga semuanya uh, kita diberikan kesehatan, ya dipanjangkan umurnya, dilancarkan dalam mencari rezekinya Dan semoga channel-channel kalian semuanya uh, sukses dan mendapatkan berkah dan semoga semuanya ketemu kita di surga bersama-sama dan di Ka'bah bersama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak bosan, bosan, bosan, bosan, bosan. Jangan bosan-bosan ya melihat muka saya, muka saya Abang Studio Etoy. Ya beginilah muka Abang Etoy. Ya buat sahabat-sahabatku ya pemula, pemula, pemula. Uh, salam ya, salam dari saya Abang Studio Etoy yang berada di kota Jakarta. Inilah muka saya, muka Bang Etoy ya keseharian saya seperti ini nggak ada kerjaannya ya yang kerjaannya mengganggu mengganggu mengganggu orang mulu mengganggu orang mulu tapi tidak apa-apalah kita sharing-sharing berbagi ilmu ya berbagi pengalaman berdasarkan eh, pengalaman pribadi saya ataupun ya dari senior senior eh, senior senior saya ya untuk para pemula dan senior senior saya atau ya selentingan saya teman-teman dekat saya ayo jangan mogok di jalan kita jangan mogok di jalan awal-awal kita semangat semangat semangat semangat semangat sampai kita kurang tidur ya mata ngantuk kepala pusing jari ini jari ini jari ini telunjuk jempol wah tuk, tuk, tuk. subscribe subscribe subscribe nyari komen nyari ini komen komen komen komen nyampe pegel ya badan kita sakit kurang makan lah kita bawa asik aja kita enjoy jadi uh, buat pemula semangat lebih semangat lebih semangat tunjukkan pada senior-senior kita kita bisa ayo harus lebih semangat untuk senior-senior saya atau kawan saya kawan-kawan baru kawan lama jadi ya tingkatkan lagi dah semangatnya tapi kita bawa jangan terlalu semangatnya ya kita harus semangatkan punya tujuannya juga ya jadi eh, jangan sampai kita mundur di tengah jalan. Yuk, ah kita ngopi dulu sebentar ya sahabat-sahabatku. Sambil jemur, jemur helm ya, jemur helm sama rompi saya buat motovlog nih perjalanan nih kita nih. Kopi Lampung, yo, ah, I like uh, drink kopi, kopi, kopi Lampung panas, hot, hot. Yo, me, uh, mam, iya sister, sister grandmother, yo like like kopi kopi Lampung is from Lampung ya my country Lampung nih mas kopi drink ya drink kopi uh, my country Lampung is from Indonesia yo dicoba dicoba yo maaf ya bahasa Inggris nah little little little little iya kumaha maneh wailahnya lahnya bahasa Sunda nama yok lah minum kopi hmm. aduh langsung melek mata <laughs> melek iya kita bawa santai bawa enjoy ya untuk para pemula inilah muka saya muka Bang Eto yang berada kesehariannya berada di kota Jakarta ya di Jakarta Timur kadang di Jakarta Selatan kadang di Jakarta Pusat kadang di Jakarta Barat saya nggak menentu tapi kebanyakan eh, seringannya saya berada di Jakarta Selatan sama di Jakarta Timur maklumlah pencari rupiah pencari rupiah recehan ya berpindah-pindah tempat berpindah-pindah tempat berpindah-pindah tempat smoking dulu <laughs> ya buat sahabat-sahabatku eh, untuk pemula lebih ditingkatkan lagi ya ikutin ya ikutin eh, cara-cara eh, step by step ya ada di video-video saya ataupun di tutorial-tutorial yang lainnya yuk jangankan jangan menonton dari satu video aja nonton yang lain juga nggak apa-apa kita cari ilmu kita cari ilmu dan tetap kita bersilaturahmi ke sahabat baru, sahabat lama ya kita perlu. Itu yang utama menurut saya nih setelah beberapa ini ya maksudnya saya ambil pelajaran ya kita sharing kita sharing kita sharing yang utama itu sebetulnya bukan video yang bagus ya video yang diedit bagus ataupun memakai musik apa gimana itu buat pemula buat pemula nih ya kalau buat pemula yang baru-baru kalau mau bikin video video aja bikin video biasa aja ya sesuai dengan keinginan kita tapi yang lebih utama kita sebelum mengupload video kita kunjungi sahabat-sahabat baru kita meskipun orang nggak dikenal <laughs> nggak dikenal apa ya sahabat-sahabat lama kita kunjungi seluruhnya kalau bisa nih kita luangkan waktu ya sahabat-sahabatku ya buat senior saya juga ya atau seangkatan saya kita luangkan waktu sehari kita kunjungan ya kunjungi eh, sahabat-sahabat eh, kita semuanya dah kalau bisa semuanya kadang kalau saya juga yang udah sudah saya subscribe itu sekitar 4050 yang kembali subscribe yang balik subscribe ke saya cuma 1000 berapa ya dikit itulah ntar kita bahas juga dan yang tidak mensubscribe banyak itu eh saya tuh banyak ya sekitar 30% dari total yang saya subscribe dan jumlah uh, subscribe yang hilang itu saya sekitar 2.700-an saya lihat di YT saya ada di situ ya saya kaget juga mungkin ada yang kena spam apa gimana lah saya masa bodoh bodoh amat yang penting kita enjoy kita happy ya tidak usah terlalu memikirkan kalau pikirkan kita udah pusing hidup ini kita udah pahit pahit pahit pahit pahit kita bawa astik aja banjo aja kita sharing sharing minum kopi lagi sebenarnya mau ngomong apaan sih ya jadi mm, mm, untuk pemula sahabat-sahabat pemula lebih giat lebih giat lagi lebih giat lagi ya mencari subscribe ya, tapi ingat yang mencari subscribe itu jangan perharinya jangan terlalu barbar jangan terlalu barbar Karena ada ya apa mungkin 8 apa 10 ya itu lebih bagus lah biar aman dan kita untuk mengembalikan subscribe yang datang ke kita ya kalau bisa kalau menurut saya ini pengalaman pribadi saya jangan langsung dibalikan ya tunggu jeda dulu lah apa sehari dua hari seminggu apa tidak apa-apa itu biar lebih aman dan tetap jaga komennya juga ya kalau di video-video itu e, berpengaruh ya komen-komen komen itu bisa menjadikan spam juga dan e, jangan lupa kita like juga ya like itu lebih bagus karena like itu eh, jempol itu akan maksudnya membantu membantu video kita akan direkomendasikan sama YouTube ya ya kita harus kita kasih penghargaan juga buat yang bikin channelnya kita like like like ya dan untuk para senior senior saya atau se ya teman-teman saya teman saya lama ya banyak juga yang sudah lagi mencari 10 dolar yang udah dimonet ya alhamdulillah saya doa saya ucapkan ya aduh semangat eh saya ucapkan semangat saya ucapkan eh, selamat gitu maksudnya ngomong selamat ya selamat ya buat sahabat-sahabat saya tapi tetap ya sahabat-sahabat saya eh, sesudah dimonet kan harus eh, mencari 10 dolar atau 10 dolar ya lebih semangat lagi lebih semangat lagi jangan lupa upload upload upload video sesering mungkin upload video mau video durasi pendek ataupun durasi panjang ya adalah di video-video saya kan menurut saya video lebih panjang itu lebih bagus ya untuk mencari 10 dolar ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Nggak usah terlalu bagus-bagus, nggak usah bagus, asal aja udahlah. Yang penting kita intinya 10 dolarnya beres. Gitu aja kita secara simple aja. Nggak usah bikin pusing-pusing ya. Dan eh, jangan lupa juga eh, lab ya lab eh, lab primer itu penting sekali lab primer lab silent, kan udah saya contohkan tuh lab silent. Kalau saya ada di belakangnya, sekarang saya tidur juga. Itu bagus juga membantu buat mencari 10 dolar atau menambah jam tayang tuh ya. Ya. Ya dan jangan lupa juga sekarang hati-hati sahabat-sahabatku ya akun-akun itu banyak yang kita orang-orang iseng atau hacker kita ya hati-hati juga Kalau ya untuk yang mencari 10 dolar ya kalau menurut saya lebih baik penonton sedikit tapi menonton iklannya iklan iklan di video-video kita daripada penonton banyak ribuan atau sekali upload ya hari ini upload dua hari kemudian udah 5000 6000 viewernya ya tapi percuma karena apa uh, buat mencari 10 dolar itu itu tidak berpengaruh tidak ada apa-apanya pernah saya dalam uh, satu video saya upload ya saya jujur saya tidak memakai aplikasi apapun ya biasa aja dah kalau viewer saya sedikit-sedikit ya itu murni sahabat-sahabatku maksudnya paling saya setel sendiri putar sendiri jadi menurut saya eh, kalau yang cari ten dolar lebih baik murni ya kalau nggak maksudnya murni itu dengan cara-cara trik saya itu ya putar sendiri iklannya jangan di skip pakai akun yang lain itu lebih bagus membantu mempercepat mencari ten dolar dan untuk nama jam tayang juga bisa ya dan daripada kita viewer kita banyak ribuan-ribuan tapi e, ternyata di iklan itu ya kan dia tag kita saya kan ada tuh ini pendapatan iklan di eh, pendapatan ini di video yang kita upload ada ternyata saya lihat kan viewernya banyak ya 2000 apa 3000 ternyata di situ eh, penghasilan cuma Rp4.000 sahabat-sahabatku dari penonton yang 1.700 sampai 1.500 lihat ada tuh yang video yang jengkol ya panen jengkol itu kan banyak tuh ya kurang lebih 1.500 ke atas saya juga wah lumayan nih ternyata ya. ya tapi terima kasih juga sahabat-sahabat saya yang telah memutarkan eh, video saya itu ya terima kasih ya terima kasih ya untuk hiburan juga ya tapi dikira saya itu bakalan iklannya nyangkut ya ternyata cuma dapat lima ribu rupiah ya jadi kalau menurut saya mencari 10 dolar ya ikutinlah seperti masih tutorial, yang lain bisa dilihat atau secara seperti saya saya kamu belak belakan ya apa adanya nggak ada yang saya bohong bohongi dan bikin video juga saya dimanapun jadi ini kayak ini seperti apa saya di pinggir jalan di sebelah kiri saya jalan di sebelah kanan saya toilet Nah, ini toilet dan musola ya, dan parkiran saya. Kita nggak usah terlalu bagus-bagus, asik aja, bikin enjoy aja. Yang penting kita mampu dan kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah di monet, sudah diakui sama YouTube ya. Ya kita sudah diakui juga sama YouTube dua alhamdulillah untuk menambah viewer kita ya pelan-pelan aja, kita pelan-pelan aja ya percuma juga viewer banyak ya ribuan nyampe ada yang 6000 apa 7000 yang menonton video kita ternyata di iklannya itu uh, kita nggak ada mendapatkan apapun cuma 5000 rupiah jadi kalau menurut saya mendingan kita bawa asik aja bawa enjoy aja tidak usah terlalu mikir pusing kita bawa simple aja bawa asik aja oke okay? I love you, I you, I you Bang Etoy ya buat sahabat tuh yang berada di luar negeri tetap semangat mencari cuan cuan cuan ya mencari real mencari apapun ya mencari ringgit lebih semangat tapi yang utama tetap uh, jaga kesehatan jangan lupa makan jangan lupa makan jangan lupa makan jangan lupa juga dikumpulin ya uangnya uangnya yang berada di dalam negeri buat sahabat-sahabat saya dikumpulkan uangnya gajinya ya buat ntar bekal di Indonesia mungkin sekarang kita lagi happy lagi senang tapi kan ntar berapa tahun kemudian kita nggak tahu tenaga kita sudah ya apa menurut sudah dalam lemah lebih baik kita kumpulkan uang sekarang kita buka perusahaan atau buka usaha atau peluang-peluang usaha yang berada di Indonesia dan syukur-syukur dia dapat jodoh-jodohnya yang di luar negeri sana ya <laughs> aduh aduh ya untuk pemula ya untuk pemula pemula sahabat-sahabat pemula ya salam kenal salam sehat salam sukses selalu bersama saya Bang Eto ya ya untuk mencari jadi kita mencari subscribe ya jangan terlalu barbar ya coba cobalah sehari 8 apa 10 ya akan seminggu itu ya tujuh hari apa ada yang enam hari ya usahakanlah sampai hari apa hari Jumat tuh kita ya dari Senin sampai Jumat kita fokus mencari subscribe dan upload video juga ya biar jadi subscribe-nya juga ada yang tayangnya juga kita ada jadi berbarengan kan untuk mencapai 1000 subscribe sama 4000 jam itu bisa berbarengan tidak terlalu jauh ya itu lebih gampang untuk mempermudah syarat monet jangan terlalu barbar ya inget ya inget sahabatku ini mencari subscribe kalau terlalu barbar kadang banyak yang nggak subscribe ke kita atau berbarengan spam juga jadi nyangkutnya nggak tahu di mana atau di rumah saya jangkut nyangkutnya itu berbahaya juga karena ini saya pengalaman pribadi saya saya nih mau subscribe orang duluan saya nggak bisa kecuali si orang itu udah subscribe pak subscribe ke saya saya balikin subscribe bisa kadang ditolak tuh pas saya mau subscribe aduh ditolak karena jumlah subscribe saya yang harus subscribe itu udah melebihi udah banyak kan udah 4000 berapa ya hampir 4500 tapi uh, mereka ada yang belum kembali sekitar 30% yang tidak subscribe saya dan ada yang hilang atau spam atau entah kemana nyangkut kemana itulah jadi jadi waktu kesalahan dulu itu saya terlalu barbar karena belum memahami belum memahami cara-cara tutorial-tutorial uh, YouTube ya. Jadi makanya saya buka buka ya belak belakan ya apalah adanya untuk kemajuan sahabat-sahabat saya. Dicukuplah sayang yang menjadi korbannya. Ya, menjadi mencari untuk pemula, mencari subscribe, jangan terlalu barbar. Seperti biasa ya, yang lihat aja dah di video-video saya. Ya untuk senior saya yang sedang mencari 10 dolar tetap semangat upload video uh, pria live streaming ya live streaming ya primer juga ya terserah dah udah banyak lah tutorial-tutorial pokoknya yang diomongin sama saya itu saya demi Allah demi Allah Rasulullah nggak bohong ya saya lakukan sendiri saya keinginnya maju bersama saya tidak mau merugikan orang lain ya sekalinya maju silahkan maju ya harusnya kan ilmu itu mahal ya ilmu itu mahal kadang ya jarang sih jarang yang terlalu blak blak blak blakan ya buka buka bukaan begitu sebenarnya itu rahasia pribadi juga tapi kalau buat saya tidak apa-apa karena tidak eh, apa sih bukan membuka aib kalau masalah ini kan saya kayaknya kan maju bersama sukses bersama ya pokoknya itulah ilmu ilmu pokoknya dilihat dari video-video saya kalau bisa dilihat tonton sampai habis ya tutorial-tutorialnya itu karena yang saya lakukan betul-betul ya kayak mencari 10 dolar itu betul pakai kita pakai akun yang lain di HP kita HP HP satu bisa sahabat-sahabat bener itu ya apalagi kalau punya laptop laptop atau komputer kan bisa kita bikin beberapa channel ya ampun suhu betul nggak suhu-suhuku ya sahabat sahabat ya senior saya <laughs> ya kita berbagi sharing aja ya ah, mohon maaf ya jadi seperti itu ya sahabat-sahabat saya. Dan ya banyak juga ya kadang kita lihat saya pribadi sendiri saya itu uh, belum mampu ya belum bisa menaikkan viewer saya paling mentok saya 100 100 itu yang nonton ya udah saya alhamdulillah karena kita uh, saya bukan artis bukan orang terkenal dan video saya juga jarang-jarang diedit tapi itulah uh, saya kemampuan saya seperti itu saya mengucapkan terima kasih banyak ya sahabat-sahabatku yang selalu hadir atau mensupport channel saya semoga channelnya lebih maju lebih baik berkembang uh, dan semoga sukses selalu ya sahabat-sahabatku kita maju bersama sukses bersama jadi kita bawa asik aja ya bawa enjoy aja jangan terlalu difokusin fokus juga ya fokus sahabat-sahabatku yang utama fokus pekerjaan kita masing-masing cintai pekerjaan kita apapun profesinya ya saya tidak mau menyebutkan eh, kan profesinya masing-masing ya silahkan aja cintai profesi masing-masing karena itu lebih berharga daripada uh, kita bikin konten YouTube ini jadi bikin konten YouTube ini ya kita sebagai bahan hiburan bersilaturahmi dan syukur-syukur kita mendapatkan ya money ya money uang itulah jadi buat sampingan aja ya jangan terlalu fokus ya mungkin kalau yang udah eh, subscribe banyak ya udah terus viewernya juga banyak yang sudah menghasilkan uang ya sekali upload ya misalkan ya 5 juta ya kita dengan nyantai kita menjadi konten kreator ya kan kan ada youtuber dulu kan kita menjadi youtuber ya sesudah itu kan menjadi konten kreator ya kita belajar bersama, sukses bersama, maju bersama, sukses bersama. Bersama Bang Etoy. <laughs> Aduh, subhanallah. Ya, dan jangan kaget, jangan kaget, jangan kaget bila mana sebelum eh, yang sebelum di monet ya sebelum di monet penonton banyak ya ya ribuan nonton apa yang nonton video kita ya mungkin tuh sahabat-sahabat ya pemula nih buat pemula jangan kaget bila melihat channel satu channel yang lain ya sekali upload penontonnya banyak sampai ribuan 3000 4000 penonton itu jangan kaget sahabat-sahabat pemula ya itu kan jadikan aja buat eh, apa sih pengalaman kita dan untuk motivasi kita dulu juga saya seperti itu kaget kok orang bisa ya yang menonton atau viewernya banyak seperti itu ya ternyata setelah saya ketahui itu ya maksudnya itulah hak, -hak pribadi masing-masing ya banyak kan aplikasi-aplikasi lain ada robot apa gimana ya itu silahkan aja tapi ternyata eh, buat di penghasilan uang kita itu tidak ada sahabat-sahabatku ya seperti itu dan tetap sahabat-sahabatku pemula tonton ya durasi film durasi videonya <clears throat> nonton video kalau bisa full kalau nggak lihat aja kalau yang terlalu panjang janganlah kalau nggak tiga menit apa lima menit ke atas ya itu lebih bagus komennya juga kasih komen dan like-nya itu lebih bagus karena video-video kita itu akan direkomendasikan di channel lain dan eh, manfaat yang manfaat channel-channel besar untuk sahabat-sahabat pemula yuk mari kita maju bersama sukses bersama kita hadiri kita main juga ke channel-channel besar juga supaya re <clears throat> video kita itu banyak direkomendasikan sama channel-channel besar itu sangat berharga buat channel-channel kecil ya atau YouTube small saya juga belajar ya belajar eh, belajar ya alhamdulillah sudah sedikit-sedikit menambah subscribe saya tanpa di saya undang duluan saya mensubscribe mereka mereka sudah datang lah itulah kita hitung-hitung menanam nabung dan jangan lupa juga bila mana ini ya kita subscribe duluan tidak apa-apa kita subscribe duluan tapi yang penting kita jangan terlalu barbar tonton videonya sesuai durasinya dan apa komennya jangan spam juga ya ini lebih semangat ya semangat pemula ya buat senior-senior saya lebih semangat ya yang sudah mencapai eh, uh, 10 dolarnya silahkan ya <clears throat> sebelum uh, apa eh ya selam, semangat gitu loh yang sudah mencapai 10 dolarnya yang sudah lolos tinggal menunggu verifikasi untuk Google Ad, Google AdSense ya Google AdSense Google AdSense ya semangat ya semangat ya dilihat aja di video-video saya dan apa-apa yang saya ceritakan atau saya sharing ini berdasarkan pengalaman pribadi saya saya tidak bohong saya demi Allah Rasulullah ya silahkan ya kalau mau dicoba silahkan kalau nggak dicoba pasti penasaran saya keinginannya maju bersama sukses bersama karena ilmu itu sangat mahal sahabat-sahabatku kadang orang sampai ada yang sekolah ya sekolah YouTube sekolah konten sebetulnya itu mahal tapi kita berbagi aja berbagi ilmu buat bekal di akhirat nanti ya buat sahabat-sahabat pemula atau senior saya atau sahabat saya yuk maju bersama sukses bersama jangan lupa jadi kalau menurut saya ini yang penting sekarang ini yang paling utama itu bukan masalah video kita harus uh, rajin mengunjungi eh, channel-channel uh, lain baik ke sahabat pemula ataupun uh, channel yang lebih besar ya itu kunci utama tetap kita harus rajin kalau nggak gini ya kita beberapa hari kita fokuskan ke video kita kita upload video upload video sambil mencari subscribe mencari subscribe yang penting tidak terlalu barbar sesudah itu ya luangkan waktu sehari atau dua hari kita kunjungi sahabat-sahabat baru kita ya sahabat lama kita tonton ya eh, di channel mereka itu ya jangan satu video ya empat video atau lima video baru kita komen like-nya juga itu buat menanam saham kita buat tabungan kita nanti ya sebulan dua bulan nanti atau dua minggu baru terasa mereka akan merasa dihargai atau merasa bersilaturahmi mereka akan mengunjungi Bali kita dan kemungkinan video kita ini akan direkomendasikan sama mereka juga ya akan direkomendasikan dan video kita ini akan berpengaruh di akan direkomendasikan sama YouTube itu bener bener ya saya nggak bohong demi Allah saya akuin udah waktu itu yang waktu saya bikin tutorial tutorial YouTube itu kan nggak lama ya mungkin sekitar tiga minggu apa berapa apa dua minggu tapi ternyata setelah itu ya saya alhamdulillah subscribe saya juga bertambah subscribe saya bertambah juga ya jadi banyak teman banyak saudara juga intinya apa-apa yang saya omongkan itu tidak bohong ya demi Allah Rasulullah saya tidak bohong ya silahkan ngopi dulu eh silahkan ngopi dulu ngopi gitu ya ya buat sahabat-sahabatku ya pemula jadi konten kreator atau YouTube itu ya untuk awal pemula itu jangan terlalu ribet-ribet yang simple aja udah modal HP biasa HP jadul juga bisa saya juga HP jadul cuma udah habis tiga ngeblank semuanya dan bila mana kalau buat vlog di perjalanan kan ada pakai rompi ya kayak saya apa gimana itu kalau jalan sendiri ya kalau berdua bisa dari belakang disorot dan bisa juga saya pakai mic on seperti ini ini yang murah tuh dibungkus karet colokin tes tes tes tes di halo dangdut mari kita bergoyang yang dangdut ya, ini saya khusus buat kadang buat apa ngevlog di perjalanan ya kadang-kadang lupa lupa colokin nggak masuk saya main ini aja nggak apa-apa intinya ya video itu nggak usah terlalu bagus kecuali mohon maaf yang udah senior maksudnya yang sudah dimonet yang sudah dimonet baru udah tuh boleh loh kita modal ya kita modal nggak apa-apa untuk mencari untuk menghasilkan uang karena untuk gajian lebih bagus lagi video kita tidak apa-apa nah, sekarang percuma kalau yang belum dimonet udah perlengkapan perlengkapannya bagus uh, tapi kita tidak dimonet kadang-kadang gagal monet dan jangan kaget juga buat sahabat-sahabat pemula nih sahabat-sahabat pemula mungkin melihat channel-channel lain ada yang sudah 5000 rat 5025 subscribe 5025 subscribe saya ulang sekali lagi buat sahabat-sahabat pemula jangan kaget bila melihat channel orang lain yang sudah 5025 subscribe terus videonya cuma 129 video masuk di akal nggak sih saya ulang 5000 225 subscribe dengan total video cuma 129 jam tayangnya itu sudah 10.000 jam tayangnya tapi setelah saya cek saya tes video tersebut benar ada orangnya semua teman-teman kita juga ada tapi nggak keluar iklan saya tes satu video tersebut nyampe akhir nggak ada iklan yang kedua sama yang ketiga sama keempat sama berarti yang udah subscribe 5225.000 itu dengan total video 129 video apa 146 video dan jam tayang 10.000 jam tayang itu tidak diakui sama YouTube sahabat-sahabatku itulah mereka yang suka memakai alat ya robot nggak tidak apa-apa ya itu hak mereka Tapi maksudnya buat sahabat-sahabat pemula jangan kaget bila melihat channel-channel sedemikian lupa dan jangan lupa juga hati-hati juga jangan terpengaruh sama orang-orang yang tidak asal usulnya tidak jelas juga ya sahabat-sahabatku bila ada yang meminta uang eh minta uang atau meminjam uang apa gimana pun ataupun ah, banyak juga yang menawarkannya jasa subscribe jaga view jasa viewer yaitu sih hak-hak situ juga tapi kalau menurut saya lebih baik alangkah indahnya murni sahabat-sahabatku enak loh longsornya ada tantangannya ada sedihnya ada happynya terus enak buat kedepannya enak lebih enak kalau menurut saya seperti itu ya Terima kasih, semoga bermanfaat. Thank you, thank you, thank you very much.